देख <laughs> ये नाइन है और ये सिक्स है <laughs> ये सिक्स है और ये नाइन है ये नाइन है और ये सिक्स है नहीं ये सिक्स है और ये नाइन है अरे भैया एक मिनट से पूछ लेते हैं कितने आप बता दो भैया ये तो उन सितर है और है